Thank you. हो लिखल पानी जे देखई हो दर्द भइल बा दर्द भइल बा दिल के ताजा संदेश जान के दियो जा जाए कबू तोहर जा देखनी ओकर सूरतिया मन रहिला बेचैन हो मन रहिला बेचैन हो जगल रोहो जे बीतता रतिया हो गई हाफ मैन हो हो गई हाफ रतिया मन रहेला बेचैन हो मन रहेला बेचैन हो जगल रोजे बीतत रतिया ओ बनी हाफ मैन हो ओ बनी हाफ मैन हो मुस्का के मुस्का के तू जहनी लजा संदेशा जान के दिहा सता दिनावा रोज रो रो के रोज रो रो के आए हाय हाय देखी हो कवाना हाल में बिया दूर से हो के दूर से हो के देव सुनील के पटाता दिनावा रोज रो जा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

पुरनी छौरी दोसरा से ले लेना तजोरी दिल तुरनी छौरी दोसरा से ले लेना तजोरी दिल तुरनी छौरी

निकाली अपन दिल बोला ले कि ना ले शादी करो तारू जानी अपन मिलता देबू कि ना शादी करो तारु जान अपन मिलता देबू कि ना গো আয় হায় হায় ময়ূন লাগে তোহরা ছোহরিকে জইবু পিয়া বাকে পেহার বাকে হোমকে ভুলইবু মম্মি পাপাকে মুহ দেখেল অভ ফির কাহে হমসে পইলে রহলব ধোখা দেলু তু ফারু ইয়ে লাগনি হমদারু की रे हमरा कहा पता रहे की तू तो सारा लेखा तो शादी करो तारू जानी अपन न्यूता देबू कि ना न्यूता देबू हाँ, काहे गावतानी हम सब सोंग रे याद न होइबे अपन तोहफा हइले जो बीरजू बिहारी संगम संतोष के भेजो हाँ हाँ प्यार चले हम के लॉन्ग रे फिर कहे गावतानी हम सेट सॉन्ग रे याद नई पे अपन तोहफा हो है जो बीरज बिहारी देव सुनील के भेजो का गेल बारे जखन सही सोनु जी सोनु पियावा के धरी हाथ साथों करे तू जेबू हो पियावा के धोरी साथों करे तू जेबू शादी कर तारु जानी अपन यूता देबू कि ना देबू रे शादी कर तारू तू अपन यूता देबू कि ना once

हुनु के बाबी सब हसरे गोली चाहे जो 你。 say जात बनी छोड़ के बहरवा सैया Ah. 做呀。

आज छोटू लागिया रति बगलाइल बड़ी प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक चलो तो यहाँ मरवा मरवा माल रोता माल रोता चलो सही तो यहाँ हर मारवा में माल रो अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सही यार मरवा हमें माल रोता अखिए के अपना उलो रवा से धोता चलो सही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 में माल रोता अखिए के अपना लोरावा से धोता चलो मारवा ही माल बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी गोरिया जो होता चलो सैया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से होता चलो सैया डुमरवा में माल रोता चलो सैया डुमरवा में

लिखले रहे दूनू के जोरी रे हाँ, से प्यार को के साथ छोरी रे राइटर सोनू देव सुनील गम में सोता चलो सैया मरवा में माल रो सखिए के अपना लोरावा से धोता चलो सैया रुमरवा में माल रोता चलो सही मरवा में माल रोता के अपना लोरावा से धो रोता चलो सैया चलो